Traballar cun entorno de escritorio nome é extra, extraordinariamente sinxelo. Un dos criterios de, de, de deseño de nome desde aí un fato de anos é manter as cousas moi simples, que as fiestras teñan poucas opcións, para que o usuario se poida con, eh, concentrar no, no ámbito do programa que está utilizando. Iso afecta tamén ás cuestións de deseño. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de, configurar fondo. Configurar fondo nos permite seleccionar algunas imágenes preinstaladas. Nos permite añadir una imagen simplemente pinchando ahí. Una imagen que teníamos aquí, que teníamos en algún pendrive o en cualquier lado, o que busquemos. por os nosos cartafois e podemos seleccionar a que nos queiramos e engadila como fondo de escritorio. Como vemos, por defecto non nos, eh, non nos, mos, non nos amosa opcións como por exemplo que se repita un, en mosaico ou outras opcións que prácticamente ninguén usa, entón os desenvolvedores de nome prefieren centrarse en qué tipo ideas. Simplemente pinchar, seleccionar sin tener nada que ver e y voltas. Este cuadro de diálogo que aparece ao seleccionar unha imaxe nos permite establecer o fondo simplemente ou ben que cando se bloquea a pantalla esta, esta imaxe pase ser a de imaxe que se ve coa pantalla bloqueada antes de que poidamos introducir a, o contrasinal para volver a, o escritorio. Vamos a deixar esta por ahora para darlle unha imaxe máis estándar. eses criterios de deseño guían todo o comportamento do escritorio. A hora de traballar o como de práctico é dispor aquí das, das ferramentas que máis usemos, probablemente ao cabo do tempo prefiramos quitar a de axuda e ter outra aplicación aquí ou, ou varias. Se engadimos aplicacións como vemos, o panel vai medrando para facer sitio. Incluso se fai falta facer os, os iconos máis pequenos, fanse máis pequenos sen problema ningún. Si vemos que podemos engadir os que necesitemos, por suposto, se temos moitos, pode que non, hai, que non avancemos moito en telos tan a man, porque teremos que estar a buscarlos e ver calé o que queremos lanzar. Así que a idea é ter os que todos os que usamos a cotío. Ou incluso aquel que usamos pouco, pero que non queremos estar a buscar canda, cando usemos. Podemos manter así 4 ou 5 lanzadores, 6, 7, os que topemos cómodo. Para lanzar o navegador, prememos nel e por defecto nos virá Firefox. Tanto na tenda de aplicacións de nome como no propio nos propios repositorios da nosa distribución, moi probablemente teñamos disponible Chromium e incluso Chrome. Por tanto, si queremos outro navegador, bastará con instalalo. Se tes xuse, a página de lanzamento será suse.com se tes OpenSUSE será opensource.org e isto pode estar ben ao principio para ver que sistema operativo estás empregando, de quen é, que filosofía hai detrás, que produtos hai detrás. E está ben que se así, pero para os usuarios, ao cabo dunhas cantas veces que utilicen o navegador, será bastante encorroso ou molesto. Aquí podemos configurar máis idiomas según eh, os que teñamos instalados. Alguns idiomas serán para para que se vexan os menús en el, outros non, outros serán para ortografía, depende de, depende de cada cal. Aquí, por exemplo, eu teño en galego, en galego hai moi poucas páxinas en internet, así que probablemente quisera meter aquí as opcións españolas para que non me presente as versión inglesa no canto de non existir a versión galega. Outra configuración habitual pois, é cambiar o donde se gardan as descargas, sempre dicir que sempre pregunte. e despois está establecer onde arranca. Entonces aquí podemos arrancar si queremos, por exemplo, en Google, o en otro buscador. Bing, Google, calqueiramos O simplemente que pongo una página en blanco. ¿Qué sería esto? a página de, de inicio sería esto, una serie de marcadores de sitios más frecuentes. E cal, aquí podemos por entón cal nos esa máis cómodo. Se si temos un enderezo de traballo co que sempre trabajamos, pois o poríamos aquí. Nice. Aquí vemos que xa nos puso o menú en galego, o cal é bastante... Eh, eh, como vedes aquí, por exemplo, esta está sin traducir, eh, en galego sí que pode haber algúns problemas en castelán, en principio, se instalas o sistema, xa o Firefox aparecerá en castelán ou Chrome aparecerá en castelán, etc. O galego depende, a veces tens que instalar algún paquete aparte, como esta vez. Outras veces está instalado, pero tens que indicarlle que o use, depende do navegador. É así. Podemos avanzar aquí para que o maximice. E podemos arrancar máis páxinas. a web de SUSE o buscador de OpenSUSE. Esto nos permite buscar paquetes. Se queremos instalar Chrome, pues bastaría con instalar este paquete de aquí. Estas son las opciones, por exemplo, para instalarlo en SUSE Linux Enterprise. E así todo. A partir de aí, pois o uso de navegador pois é o que estamos acostumados. Nos vídeos de, de instalación xa falei de, do tema dos códex, inda que agora a maioría xa se instalan por defecto, ahora aí a maioría moitos dos que daban problemas simplemente non se usan, algúns se usan moi pouco. Así que en xeral, unha vez que o instalas, normalmente os, os sistemas xa, xa ten todo o que necesitas para, para ver vídeos, moitos dos vídeos, para ver moitos dos sistemas de streaming, inda que algúns deles sí que poden necesitar algunha configuración adicional. de LibreOffice xa falamos no seu momento. Aquí temos un documento clásico, o menú ahora é, eh, pode cambiarse para que se vexa máis moderno, coas barras estas ribbon Pues podemos configurarlo, por ejemplo, con lapelas, con, con pestañas. Eh, se vería así. Aquí tenemos un menú. Entre las opciones de ese menú, pues para cambiar otra vez o a interfaz de usuario, La barra más compacta, unha barra única. Esta pode estar ben para para portátiles e equipos así. Lateral, cando a vista é moi apaisada, pero necesitas unha ampliación moi grande do, do texto, por exemplo, o que estamos vendo ahora, pois podemos ter algunhas das opcións máis habituais en, este, en esta barra lateral. Si molesta podemos fechar. Eh, ya podemos abrir. Eu habitúo a traballar con esta opción. Pero bueno, cada un pois usa que lle mellor lle parece. visualizador de documentos nos permite visualizar documentos, entre eles PDF. Temos un PDF e o abrimos con ese programa ou o abrimos facendo doble clic no acceso a ese documento. Donde irá que o teñamos, doble clic e abre. Esta aplicación, pues suponse que aquí irá permiti permitirá crear coleccións e organizar así de alguma maneira os traballos para que sexa máis doado acceder a eles. Non sei se é moi útil, pero cada usuario pode probar as, a ferramenta e ver se lle, se parece satisfactorio. Estos son os espacios de traballo, por si tes varias fiestras, pois para que non che ocupen toda a pantalla, a pantalla, pois vanse vanse distribuindo por aí. e pouco máis. Necesitamos saber do que é traballar con aplicacións. Por suposto, cada usuario pode ter que instalar as súas. algún vídeo sei como instalar a suite ofimática FreeOffice ou como instalar Briscad, que é un programa que substitúe a AutoCAD e a Revit ou o programa que utilice cada, cada quen no seu, no seu ámbito ou no seu fogar, pois, para, para fotografía tes, tes, por exemplo, GIMP, para guardar fotografía, almacenar, crear coleccións e demais, tes, tes programas tamén, tes programas para traballar con vídeo, tes programas para traballar con música, cada un pois, terá que buscar o software que necesite, e probalo e, e traballar con el sin ninguna diferencia como se trabaja con cualquier otro Esta aplicación para escanear documentos. tenía que conectar un escáner, si hubiera un escáner o podría por aquí. Darse a escanear. Esa está. puedo mandar por correo electrónico, poderlo guardar. Ben, en os escritorios en OpenSUSE ofrece dúas ferramentas de configuración. A primeira ferramenta é a ferramenta do propio, do propio escritorio. É centrada principalmente nos aspectos do, do escritorio. Fondo, se hai notificacións, non hai notificacións, sistema de busca, configuración regional, co idioma, o teclado e outras opcións. A administración do sistema compre a administración do propio sistema, tanto desde o punto de vista que escritorio se utiliza, que usuarios teñen acceso ao sistema, en que condicións, que discos forman parte do sistema, e un montón de, de opcións máis, principalmente hardware, añadir dispositivos, pero tamén de software, hai engadir programas e demais. Os, as aplicacións de configuración dos escritorios acostuman a incluir algúns aspectos de administración básica simplemente para darlle un pouco de unidade. Por exemplo, aquí vemos esta opción de dispositivos que nos permite configurar tanto a pantalla como rato e área táctil, se é un portátil, impresora, se a soubera, que facer con determinados soportes extraíbles, por exemplo, se metes un CD de audio, que aplicación queres que, que empece a funcionar, co DVD de vídeo pasa o mesmo, co reproductor de música o mesmo, fotos, software, podes engadir e quitar usuarios, aunque a configuración que podes facer aquí, como vedes, é moi básica. Nome do usuario, contraseñal, se si accedo o sistema directamente a él, esa. A configuración do sistema en OpenSUSE e en SUSE faise con Just. que se centra eh, precisamente en todo o sistema. Ten o seu propio sistema de software, que non é a tenda de aplicacións. Aquí podemos acceder a todo o que forma parte dos todos os repositorios que hai no sistema e instalar calquer paquete que queiramos. Hardware, aquí inclúe instalar os drivers se non estiveran instalados, scanner o mesmo. Podemos configurar o cargador da rinque. Podemos configurar a, data. particionado. Podemos editar os ficheiros de configuración do sistema podemos configurar un montón de, servizos de rede, podemos configurar os usuarios, podemos, por exemplo, por un usuario remoto, podemos por un usuario e asignar un cartafol diferente ao que lle asigna o sistema, e un monte de opcións máis. de como se instala software, xa se falou noutros vídeos. Así que esta parte un poco redundante, pero podemos ver lo que afecta a Nome. os ADIs varias veces, pois eh, ao ser unha distribución de proba que xa superou o período de proba, non teño acceso a algún dos repositorios e algún software que non está disponible, pero para ver aquí nos sirve. Por exemplo, o software de nome vai aquí. Este é o software específico de nome que se instala co propio escritorio ou que forma parte do propio escritorio. Este é o cliente de correo, este é o lector PDF, aplicación de webcam para, para Nome, para configurar os menús de, do sistema, etcétera. Outro dos aspectos de utilizar un escritorio nome y a súa simplicidade es como se accede a un dispositivo extraíble. Antes vimos que podemos así configurar qué pasa según que conectemos. Y ahora vamos a ver cómo es conectar un dispositivo simplemente. Tampoco hay que tenga misterio. Vas o enchufas. Esa está. Conectamos un pendrive. E o que vemos é que nos pon unha notificación podemos pinchar nela. Sí. E nos, ofrece as opcións máis habituais para ese dispositivo. Se abrimos ficheiros, veremos que aquí tenemos un enlace a ese dispositivo. Este simbolito é o que permite desmontalo, como, como pon aí. Se pinchamos no botón secundario, temos algunhas opcións eh, como propiedades ou como formatar. Aquí poderíamos darlle un nome. E simplemente formataríamos, esa está. Para desmontalo, simplemente facemos clic aquí e deixa de estar disponible. Para poder volver a usalo, teríamos que desconectalo e volver a conectalo. pinchamos ahí. Cero misterios aquí. E penso que iso cubre todos os aspectos de, do sistema que habíamos falado, xa para plasma, en este caso para o escritorio nome. Se que sen máis, ata o próximo.